在如空化，故无一非有；若是有自性，在一念墙上。那我们一切法，一切法是一来而生。 无关代，不依赖的方式不存在的，有为法无为法都是一样的。无关代入，虚空化，虚空，虚空生的话不存在的，不存在的，原是它没有因缘。空中生化的因缘是不存在的，故一。 没有灌溉和堆积，的，就没有。其他这块和不一样，其他这块都是有锻造的，不是上帝做的，大紫砂定做的等等，创作出来的，没有，没有道理。若心有对称，但应缘相对。若线。 本身有有自信的话，没有依靠，有规划的话就有。哦，无规划的话，奖励安利二存在的，这些，一般的方式不了的，这是补充材料。大家看看，一切有规划，一个一个一个一个看，它都是。 在电影院抢有自行。 越来越清楚三百二十四页中间，已经交完。正是经交的依据。前面说了那个道理、理论上，这里。 w a 我这里对准，我向你对准，要分两个。 这里切什么？要切什么好？啊，下面切一个柿子。一上面切一个我只。番心，啊对，莴苣番好吗？ 五十一了到，现在，哦，执着的是，报之本心，对不对？对不对？啊，举手，十组同学举手。五十一了到现在哦执着的是我之本性，对不对对不对啊举手十组同学举手五十一了到现在我们执着的是我之本性。啊，在后面再写一个，我之正是一。 我们无始了到现在，我们不知道我真正的身真正的我，存在的我和不存在的我倒过来，然后我们啊，无始了到现在，执着、执着、执着，是有我、地是我，有这个的话有什么关系？没关系，哦，一切痛苦都来源。 就是，我持电脑的净，我持电脑的净水，十六个网，有很多网。佛法里面泡的是这个，泡，油的个网，建立了，我持这十一，这是佛教界。 一下子开悟多不好，动太快了，突然下，呃，跟随密宗的，呃，三年三个月，三天就光开悟话不好的，呃，现在的时间来说，又也没有了。本来是有的，真的有的，我们共同的。 操作证开始说候呃，突然间突然间成奥罗汉的没作证也有的，民也有的，个三三年三个月三天，对吧？证书也有的，现在是不是这个时期？这样说的人也怀坏，你们里面这一种人在哪里？先查一查，然后再。 要这个界限一定要清楚。如如是我相，如是应之。好，这里翻译的有一点不清楚，意思是：如如知我相，我相来智者我的时候，怎么想象出来的？我所愿，我们我只正向这个要通达。 越来越认识，越来越认识。哦，增益多的对劲，它的力量会减少。为什么减少？它是增益出来的，不是真的。这个我们想这么说，大家都想，我我这个研头，想的说，愿者所愿者，一直观察观察，研究研究，越来越清楚。 一方面，我们学习的时候增加愿，我们文字修三种智慧的愿，啊，我正正是以这方面的理论，然后依据，然后思维的能力，这一切都上面要增加、增加、增加的时候，下面颠倒的性，颠倒的性。 我指的静，它本来是不存在的，我们要增益出来的。要上面要观察，观察，观察，上面的力量越来越大，越来越大的时候，它加的增益出来的力量要越来越小，越来越小，这时候我指的力量才会减少，无名的力量，我指无名的力量，这样减少的，不是加持而来。 真正的像科学一样的方法，究竟就是这个，想做你做做，难是难的，最难的部分，现在在这里。哦，这个第二句呢，如实应知法。上面说，我我我这样观察以后，转过来发这个杯子，我的杯子，我的杯子，你真正的杯子在哪里？我和我的念头，我的想法。 这个比喻，其他的发生也到底是一样的意思。哦，这个翻译是其他翻译词，一切法自性清净如虚空，诸法的自性本来是清净的。我们看到的为什么不清净？一个东西。 这个叫无名，无名覆盖了以后，它的真相不清楚。然后我们学习、问回、四回、修回了，越来越清楚，越来越清楚的时候，文明的力量减少、减少、减少。然后我们通达正实义，正是义就是空性。我们这以前学习的全部是为了通达空性的说。 有空的时候，真的自己来学习。有，我们务实一来做恶业，都是覆盖了以后，我们做出来的。现在小业战略，这个才能解决问题，务实一来的恶业和烦恼，有意志、一气。 有意见，一切，这个太早了，我们以后慢慢来，从那几个发展贡献和这些的话，一切发展都贡献，懂我们先学习，这个是以后来的。那从老师下面？上面没下的及时，我们出去看看。此树若上了之，不向所取报之。 这一句大家背了对不对？上一次有没有背？有没有？自己回家。对。大家，回去念的时候，一点点嘛。这一句东作话，我们已经思维的对劲。有了。自己没有打记号的这一句，一定要打个记号回去锻炼记。 说是说，善了上一了之，要清清楚楚一了之，要指什么？我向所去，握指指顶，我向所去，握指，正是一书上写起来的话也清楚，我们下面同学书上写起来，我向所去，握指。 正是我指空性，我指本性，我指真相。说实话，我们现在考虑的思维了。那么，观察，观察，观察我，我的过去。 过去我们不知道，保持控制。这几句，这八个字，多年级别这八个字知道的话，你业务思维的最近已经有了。叫一码，一叫大力，然后第三个叫力气，然后再可以去。 我是当年不是识你按文字上不修行，倒数第四行，次真领，灵芝眼二等，主内法平等外法即皆相同，各有妙质，关键义。 对项目一了之，关键一切发是自信。那我们主要的是我向所去之这是一内外道到不会的地方也这给大家。我我。 摆道说，所要的我，就是成唱我，有自信，然后进步一步，一切就摆了，这里，观察的能力呢，来，了的产来了，交牌头，到底是他的观察能力量打小。的。佛教一切有不为数。 大家可以多观察起来，的时候，可以有很多是不存在的，这个上面是共同的。但是，越来越详细，越来越详细的时候，一切有我就不为是，这些是有自信是有的，我有自信，没有自信根本决断不了，没有自信我怎么过 然后他们老人在里面点起来说：“哦，中国牌到了断面，一切发无自信的话有什么？剩下的什么？什么都没有。”这样说，差别是这样。那我们做五分钟。刚才的那几句，我向左去。 我只正十一，我们暂时找是找不到的，暂时观察观察。我们很重要，你见过没三路中，天台三路中，四路中，有的时候非常之圆满的。现在很多地方不学习，不学习这个的话。 佛教痛苦问题不能解决，烦恼的根没办法解决。你世界再好是轮回，修定再好，从到四禅八定，三界轮回还是色界无色界是，可以的。色界无色界。 剩下的钱啊，享受，享受完了以后，又动，还不是一样？那我们刚才的八个字，我相所取，我只正是一。这里观察的时候，这个，嗯，所去是一个罗实。 我们整理出来，有可能外道会一样的执着。那我们现在观察的是我的本性，我的应养所手法，但是这样观察，我们一点点清楚的，不然我们一下子。 综和元气，一起相处出来。这个五运上，假密团队的国，假密团队的我是轮回的国，轮回我的正向，爸爸妈妈妈妈观察。 边你像游泳啊，灌的着身体，有一点不一样，知道吧？游泳池，起来了以后，观察的话，呃，观察一两回，看看，起不起来的，还是要顶上，不要下手，顶上不能下手的，同学，呼吸，充分的上氧和下氧，对。着。 从呼吸开始，我们练的是心，不是声口的善法，不是这个帮不到的。声口的善也是非常非常粗的，什么都帮不到的。声口的根还是心。我们这个道理懂了以后，一下子为什么？ 每一个人乱的候，心是相反，对不对？不懂道理的人，然后不懂文字的人，转了。我们不是这样，靠不住的，一点都不靠的。钻石头，钻石头，会不会信的那量进主？小孩子还是老老实实的读书，多好的，可靠的。 好，我们读书，跟随放松。倒数第二行，为二，一次我升起二，往五减。这这个减有二步，五减。倒数第一行升一，选择，或者加了五。 写一个，他这里写不写？这个旁边写一个，人物我见，我这里倒数第一行，抉择，好的，加入，我。我，他这里写了我，我们加一个我见，原因是倒数第二行，我们抉择的是。 二中五键，对不对？二中五键，然后，哦对，任五五减，这个你们书上画起来，它的加了，五过，旁边写一个任五五减，再写，一啊，下面是二，接择法五过，旁边写一个八五五减。 好像读书上了，忘记了。八十五页第一行，嗯，剩一卷子加六我我，我分二，面边加六卷子比五十七，面边加六分四一，介绍。 那骨头角落肉说的是什么？我们先认识认识，是。第五行，骨头角落有天等六去，这个六去不动的同学举手。马上，动不好动不动的马上举手。 把大家动对不对？好，六曲式，讲落，六曲指，讲落，及反复，伸着等，讲了；六边七律诗，句，几句，可以把一整，做也好。 受其报者，流转与轮回者，为解脱者，修行道者。我们来说修行道者或解脱者等。第七行，解释经典所说，的讲了。 为运用体加力的内容，不是讲为用体，我们这个用体是无用，无用，用体加力的内容就是这个，那如中如是等用。 应境，央我即莫行。这个指的是我是。我们现在想常常想，我我我，如未见人。 它教法也好，剑和性有两个。佛教的剑是元气剑，性是无害性；其他的教派是有害性。呃，比如说我们印度有有些教派，你杀的越多越好。现在我们一点点看到他们的微信和这些各种各样方方面，杀很多很多的牛和羊。 机遇等等，啊，佛教的剑和其他的剑是不一样的。然后我们也不好一个习气和做法是一样的。呃，藏传佛教是以前是以前是佛教没有来到藏，以前是本教，他也是祭祀、杀生。 现在佛教徒里面，这个吸气，有些人吃肉的时候，供养的，你们看过没有？啊，这个是有些经典里面这样的。啊，佛陀是大慈大悲的母亲一样，一个母亲很可爱的一个孩子，有的吧？孩子杀掉，孩子的时候，呃，给那个母亲的话。 母亲心里面怎么想的？怎么想的？这个母亲指的是佛陀，这个孩子指的是一切众生。我们中沙众生，我像佛陀。我们出家宗里面有的啊，有些执着的出家宗里面，呃，这个是佛教里面是没有的。但是，佛教的习气，习惯了以后，这样。佛教里面，有这样。 各种各样的，现在我们的很多地方的佛教是像外道和一模一样的，老的书是佛教的书，做法是外道的做法，问题是一点都不能解决的。当年我出家了五年，做了这种事。各位同学，有的话回头跟随佛陀。 哦，这个剑说的是，入剑所示，这个变成了剑。剑，我们粗放来说，剑是动机，大概大概粗放来说，是动机。剑错的时候，动机一错的时候，是可以其他的做法全部会做的，跟随来的？然后我们常常，嗯，听这个自己。 万事向之前，一定要诸法住，诸法中法中中诸法，发菩提心，菩提心，动机改变了。我们平常是看成成里面转，但是看书和这些的时候，一定要动机转过来菩提心，的动机转。万是修的话，这个质量是很大的。为了一切众生。三业和二业的差别。 三句：是性病疾苦，性造作，性旁边写一个，旁边写一个造作。他做了是什么？作意，作意，作意。无名的，无名是造作。这个次性的性是造作，十二因缘里面第二个。 无名是剑，无名剑，错误的这个剑有了，呃，钝器，钝器，剑是钝器，这个钝器有了，他来，造作造作，作一，作一，做一的对劲，用剑空，这样的话有点清楚不清楚？自信，用剑空，此中无有。 这个，月上面没有有情的意思，为我们的身体，说如果情，那有情在哪里？我在哪里？好，后面是解释个，注意中。 二点零米车，呃，当年说的车，现在车都是一样的。车说的当年是一个马车牛车，对不对？马车牛车是呃很多的脂肪，纸具来做成的。车说的是它的那些那些很多很多的制具制具上按点。 那个车的那个支具是假面案例的对镜一处一处，好吧，明明处，我们这个无用，伊斯兰说的话，我们这个无用是明明处哦，下面有，上面是比喻，下面是。 如是亦住用，恒者无用无用，说世俗有情，无用是有情，不是这个意思啊。无用是假面安利的那个我，做善业恶业的那个我，没有无用的话又不行了。无用是所依，无用是所依，我是能依。 要不要去？我们的五用，是受相先是五用，五用是所以，谁的所以，我的所以，我是男一。啊，没关系，一去，我们有时间，晚上浪费时间了，值得。啊，谢国我，呃，好的。 有什么结果？所以我的所以，我是能力。呃，没有我用到，有没有我？没有的。那我用是不是我？我用是我，呃，这样想想到招牌是有的。我用是我，我用是我的话有什么问题？有什么问题？我用是我的话。 那这个我是怎么存在的？依赖是存在的，依赖依赖谁？依赖我有儿存在的。我这本书看，好好看，腰困腰困的时候看，腰累腰屈的时候也，书本拿过去，睡前睡前看。这样来元气，出这样来元气，一下子中国人是。 就是一种用，靠一览管带物用建立世俗的说世俗有请。那这两个配合起来的话，实业王存在的话，这个实业王不能改变。 不能改变我，没有，我是越来越步。有时候要来越退退退，去上个大，有没有？这个吸气是很大的，看我们的方法，其实好的。那我们现在要认识“生一主，我的空气，“世俗的意思是覆盖的意思，覆盖的意思，覆盖什么？ 覆盖声音，我们这个杯子的正向空行都到不了，怎么了？无名的覆盖，什么无名？世俗的无名，世俗。出诵显示欲生意中无有不生意中无有。 这里说的这个“生”音是“实有”的意思，“石油，地石油，地实无”、“无有”加入，“二说”加入，“五过，生音无，“地是存在无”、“永恒无”。这是外道说的，“常过，无有”。 就说到菩提伽卢，我说的是这个是有我，伽无我是存在的，我是有的，我没有的话，那我的智慧也不存在的。那下面出句是说菩提伽卢，我知即是魔性。刚才那个言我即魔性说的是。 我自己是墨西张新西兰中间人，第八行的人，燕沃吉墨西指的是我只我只是一个姓，我只是什么姓？颠倒的一个姓。墨西墨西说的是这个我知。二句。 是说，如此，智者认为恶见所视，智者我智者，关于我智的这个人，他变成了恶见的一塔器，恶见的一塔器，恶见所视，看到没有？恶见所视，意思是恶见的一塔器，恶见所转。 这是第二句的意思。三四句中，则说用气普的家奴，我空。啊，这个其实，啊，清楚，清楚是清楚，但是自己重新重新要看，看了以后思维啊，第一句里面说什么，二句、三句、四句，一个一个说的意思也不懂。这个懂慢慢慢慢懂的话。 我们的物质放到物质的力量，慢慢慢慢会减少，减少不了的话也，很强的物质升起来的时候，哎，自己会看得到的，察觉得到。的。然后物质升起来的，碳性和质核去控制的时候，慢慢慢慢认识我们不能不认识的。它一控制的时候，想什么做什么，倒数第四行前面。 第二树，啊，这个这两个树是上写个一和二的，嗯，言我己，莫信，上面写一个一，八行的中间，写一个一，言我己，莫信，然后第二个树第九行的，如以诸，至具，写个二。 倒数第四行，第二双中是我的家木与民言中为右。呃，我们看到的我的家木是什么？民言中有的我，民言中存在的我，速度的我们大家都互相能看得到，对不对？这个是世俗的我，民言中为有我。 名言中存在过，除二句中句与合二句中与意配合，啊，这个他的素质写的很清楚。前是铺的家乐为一用耳，加力，我们人。 一切法都是一样，名言，讲理而存在。这个妈妈妈妈都有什么好处？大家，他执着的是执，是有的执着，我执，他的力量会减少减少减少。这个方法只有这一个，中观的理论来，对峙、对峙、对的，增益者进。 越来越浅，越来越浅。然后，上面的住房的正向通道，我的元气，我的空性，这里的力量越来越大，越来越大的时候，它生下来的烦恼，三根多烦恼，六根多烦恼，十根多烦恼，这些会减少，减少，减少。我们现在打的是根。 那这里也说，为一用加力，一用二加力。我们先制作的那个，我我我很强的那个，啊，所的我，所有的我上面，增益起来的时候，我们看不到，元气多了，这种的太强了，覆盖了。 我的本性，现在我们称它什么？我的本性。好，我们休息。